vipi mtazamaji wa Ndoto Yangu TV, kama kawaida, host Melody As behind the camera ni Dickson DK, na leo bana, niko na queen au malikia wa muziki kwa Kiswahili ndio wanasema queen. Yeah, that's right. Oh, malikia. Eh? Yeah. Niko na malikia na wa muziki wa Kitanzania anayefahamika kama Sarafina, but all of a sudden from Sarafina to Fina. Yeah, sababu za kibiashara zaidi nimelifupisha jina langu kutoka kwa Sarafina kwenda Fina. Wow. Uh, we don't want to assume everyone knows you who we talking to. Labda kwa faida ya mtazamaji ambaye inaweza ikawa ni mara ya kwanza anakutizama, tumtambulishe who is sitting here. Fina, an artist from 255 Tanzania. I'm Ama hitmaker wa Uponyonyo upo Titi. Wow. Uponyonyo mpaka sasa hivi tuko milioni nane. How do you feel? I feel great. I feel great. Uh, my family is growing, so I'm really grateful. Wow. Juzi umekuwa na media tour Kenya, right? Ilikuwa ndio media tour yako ya kwanza kufanya nje ya nchi. Yeah, yeah. What did you learn from it? A lot actually. Uh, mazuri na mabaya. Lakini sana sana wenzetu pia wanafanya kazi. Yeah. Ipo kolabo ambayo umefanya na Otile Brown. Uh, ah, Otile Brown ni msanii ambaye amekuwa so wa kawaida kufanya collabs sana na wasanii, kujichanganya na wasanii wasanii, amekuwa kipushi yeye peke yake. Was it hard work na yeye? Hapana, haikuwa ngumu. He made it so easy for me, sababu pia nafikiri alikuwa ameshasikiliza kazi zangu na ame appreciate so ni mtu mmoja ambaye yuko poa sana, so he, he made it very easy for me. Inako labda labda imeongezea nini ama inaongea nini kwenye maisha yako ya muziki? Fanbase yangu uh, imeongezeka, familia yangu ya Wakenya pia imekuwa, kwa hiyo uh, unit ambayo amenipatia. Let's talk about Haya. Haya ina wiki mbili eh? Yeah. Kila nyimbo unayoitoa Okay, one thing ambayo nime notice about you mostly nimeishi kuona hivi vitu kwa kina Beyonce, kina Rihanna. Uh, na mtu mwingine amekuwa akifanya hivyo kwa hapa Afrika kwetu, amekuwa akiwa kama Aira na Tams mostly. What they do ni ati nyimbo yao inaweza ikawa na chorus ambayo inashika kabisa, lakini nyimbo yake anapoiperform anapatanga nafasi nzuri kabisa ya kuimbia mashabiki na wanamsikiliza. Hii ipoje hii? Iko vizuri na, na Nashukuru kwamba mashabiki wana utayari wa kupokea kitu ambacho wanakisikia uh, everyday kwenye radios ama kwenye platforms tofauti, wanakuwa na utayari wa kukisikiliza live. Kwa hiyo yeah, it sits very well with me yeah. Mpaka sasa hivi ulipokuwa unatoka, walisema huyu ndo anakuja ku replace Vanessa Mdee kama sijakosea. Unahisi umefikia kwenye hiyo ndoto? Ndoto ya nani? na kuziba pengo la Vanessa Mdee ama bado tunajitafuta? Ni ndoto ya nani? Ya Watanzania au ya nani? Watanzania walikuwa wanasema huyo ndio ndoto yangu. Ndoto yako? Bana, Vanessa Mdee sio mshindani wangu, ni mtu ambaye na respect kazi ambayo amefanya katika industry na ni mtu ambaye nimejifunza vitu vingi kutoka kwake. Kwa hiyo Watanzania wa ama fans wanapenda tu kuwa wanalinganisha, wakiona kuna vitu vichache ama vitu fulani vinaelekeana na mtu fulani wanapenda kuwa wanaoanisha, sio kitu kibaya, lakini nafikiri vile vile kwa sababu hawana reference point ya vitu ambavyo wanaviona. I think the only person ambaye alikuwa very daring kufanya vitu kama hivi uh, most probably alikuwa ni Vanessa. So reference point yao, kwa sababu hawajazoea wasanii wa kike kufanya hivi, wakiona mtu mwingine anafanya, inakuwa ni like reference point inakuwa ni kwa Vanessa, lakini mimi I have so much respect for her. Wow, mimi album, sorry, album ya Barnaba wakati imetoka nilikuwa South Africa na nilipata nafasi ya kuzisikiza na watu zilisifika nyimbo nyingi ambazo zilikuwa kwenye hiyo album, lakini let me tell you that's a dope shit ambayo ulifanya na Barnaba. Tell me the experience, how was it to work with him? Amazing, amazing kwa sababu ni, ni mtu anajua mziki na amefanya mziki muda mrefu So hata siku nafanya nafanya hiyo nyimbo studio kwake ilikuwa ni vocals sana na vitu kama hivyo. So it was really amazing. I learned a lot from him. Swali so, la mwisho kwa sababu <laughs> manager anasema mdu naenda. Um, swali so, la mwisho ni kuhusu Lord music, msanii mwenzako right? Yeah. Juzi kwenye kipindi cha Wasafi TV alizungumza, Wasafi FM sorry kama sijakosea, alizungumza kuhusu mahusiano aliyokuwa na yeye kama kuwa mlita, mlitengeneza kiki kulikuwa na kutokuwa na maelewano kuhusu wakati alikuwa anataka kutoa nyimbo yake, alitumia kama kiki kusema kuwa mko katika mahusiano. Alisema hiyo? Hujaiona? Hapana. So hakukuwa na mahusiano aina hiyo? Haijawahi kutokea. So you, you also believe in kiki? No, umeshaniona mimi nafanya kiki? So thank you so much for your time. Thank you.